Казан федераль аграр университетынан Әкәмәт КВН командасы. Каршы алабыз. Хәзер тагын да яхшырак булачак. Чөнки сезнең каршыгызда Казан дәүләт аграр университетының Әкәмәт Куян командасы. Шушы була инде ул менә, ярым финал. Фаил, ә нәрсә соң ул ярым финал? Ярым финал ул менә, Ландыш, синең акылың сыман. Ничек инде? Ну, менә вроде бы бар әйме, но ул юк. Ну, яра. Һәм менә Шамилне кем дагынатам. Менә Шамил, син бер кыз белән кинога бардың, аннары соң инде кафега бардың. Ну, дәвамы булмады. Ничек инде? Яра, һәм менә точно аңлаячаксыз. Менә Денис, син пицца заказать иттең әйме? Ә сиңа аны яртысы гына китерделәр. Ул бит җитми. Конечно, җитми. Әкәмәт клоен командасы бер башлагач ахырына чаклы. Әкәмәтләр киттек. Пак былын, чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Башалмаган чакларында. Дуслар, күз алдыгызга китерегез, мончада булган хәл. Ой, матуров. Менә яз инде мәхәббәт. Мин дә сине шулай нык яратам менә. Мин сине менә шундый бәхетле. Аяк астында су, конечно. Ну, мин сине барыбер яратам. Мужик төсле булсаң, шул түбәне рәтләп куйган булыр иң ит улы су. Романтик. Ап-ак болын чәчәкләре сиңа бүләк итәмен Ташламаган чакларында катарыңны көтәм Шәһәр малае беренче тапкыр тигез тирес түгергә җыена. Фу! Фу! Рафис? Нәрсә? Рәфис? Рәфис, значит. Ярар, аны тегендә токтаны кагып куясы бар. Әйдә, шуның барыйга. Атса моның кулына бер эш тә килми. Молодец, әйбәт булган. Бат булын, чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Тапшырмаган чакларым. Ә, дуслар, инде менә көтүгә бер үзең генә чыксаң, әйме, гел вакыт үтми. Һәм инде вакыт үткәрер өчен нәрсәгә генә әзер түгел. Рәхмәт. Менә инде э, кадерле жюри әгъзалары. Э, финал бит инде безнең майда булачак, ә инде ул вакытта бездә чәчү. Безнең ректорыбыз әйтте, әгәр дә финалга үтмичә кайтсагыз, мин сезне бүген үк чәчәм диде. Әкәмәт КВН командасы, рәхмәт. Рәхмәт. Табылын чәчәкләре сиңа бүләк итәм.